paranın geleceği nasıl şekilleniyor? Daha önceden ekonomik olayların ve durumların e, ruhsal nedenleriyle ilgili, para ve paha ile ilgili, paranın insan üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli YouTube videolarım var. Bunları izleyebilirsiniz. Bugünse özellikle birkaç yıl evvel paranın nasıl dünya üzerine şekil alacağı, nasıl bir duruma evrileceği ile ilgili bazı sistemleri ve matematikleri, mekanizmaları anlatmıştım. Bugün biraz daha konuyu açarak hem kendilerinizi geleceğe hazırlamak istiyorsanız, konuyu daha detaylı bir şekilde anlamak istiyorsanız onun için bu videoyu da hep birlikte arkadaşlarımın önerisiyle çekiyorum. Bize bazı kavramlar öğretildi. Dediler ki para işte insanın elinin kiridir. İşte çok para haramsız olmaz. İşte para hani çok temiz ellerde olmaz gibi bazı kavramlar duyduk. E, parayı bazen küçümsedik ve bazen de parayı öteye koymaya çalıştık ya da bir kısmımızda paranın peşinde koşmaktan maneviyatı, ruhu, asıl hedefleri görmezden gelmiş de olabilir. Para bu dünyadaki bir enerji birimidir. Maddenin enerji birimidir. Onun için e, değersiz ya da önemsiz değil fakat tapılacak, peşinde koşulacak olan şey de değildir. Günümüzde işte kağıt paralar, kredi kartıyla para sistemleri ve e, işte yavaş yavaş da hani bu kripto paralar ve çeşitli sistemler yavaş yavaş başlıyor. Değil mi? 2017 6 Ağustos'unda yaptığım çalışmada tüm para sistemlerinin ve para değerlerinin zaman içerisinde tamamen değişeceğini ve bu sistemlerin hani hiç hayal bile edemeyeceğiniz şekilde bir gün kalkacaksınız ve neredeyse bazı kağıt paraların gazete kağıdı şekline geleceğiyle ilgili bazı mekanizmalar anlatmıştım. Şimdi bugün onu biraz daha açalım ve bugün 7 Kasım 2020 olarak şimdi geleceğe de not düşelim. Şimdi tabii ki arkadaşlar her birimizin çok sıkı sıkıya tuttuğu madde hani böyle bir kazan düşünün. Ve bu kazan alttan yavaş yavaş ısıtılıyor ve dünya hani o kadar sıcak bir hale geliyor ki hani birini bırakıp bazen birini tutup bir kulbu bırakıp bir kulbu tutup ama bir şekilde de dünyaya yapışmaya çalışanların bu dünyaya bağımlılıkları ya da tapınmaları dönüşüm evresine geçiriliyor. Maddenin, dünyanın bir araç olduğu anlaşılabilsin diye de maddenin enerji birimi olan paranın tamamen devalü olarak çeşitli değer sistemleri değiştirilerek içerideki varlığımızdaki madde ile dışarıdaki maddenin değer farklılaşmasından dolayı da dünyamızda bir sürü olaylar başlamıştır ve çok daha ilerleyerek, çok daha gelişerek bunlar devam edecektir. Çok eskilerden hatırlayanlar, hani e, tarih kitaplarını okuyanlar, hatırlayanlar diyorum hani bir sürü hayatlarından hatırlayanlar, takas sistemleri vardı. Yani diyelim ki buğdayın bir e, adamın bir buğdayı var, köylünün bir buğdayı var. Bunu satacak. Neyle satacak? Ya birinin tavuğuyla, birinin hayvanıyla, birinin işte değerli bir şeyle ya da bir madenle değiştirecek. İşte oradaki maden bazen gümüş, bazen altın ya da işte değerli herhangi bir taş olabilirdi. Ya da diğerinin bir üretim aracı olabilirdi. Öyleyse üretim önemliydi. İşte şimdi gelinen durumda da üretim önemli hale gelecek. Yani sen ne üretiyorsun? O ürettiğin önemli. Ve bugüne kadar diyelim ki belki bir kısmınız işte kira gelirleri vardı, başka yerden gelirleriniz vardı. Hani daha yatarak, daha dinlenerek para kazanma dönemi artık bitiyor üretenin para kazanacağı yani aslında maddenin enerjisini üreterek kazanacağımız bir dönem başlıyor. Oysa ki çok yakın bir zamana kadar bir kişinin işte diyelim ki hiç çalışmadan sadece belli gelirleri elde eden insanlar da vardı. Ya da işte herhangi bir memurluğun veya sadece bir işçiliğin içinde de bir rutin halinde ezbere bir işi yaparak da çalışarak para kazanmalar vardı. Oysa ki bir robotun, mekanik bir sistemin artık yapacağı işler insana para kazandırmayacak. Öyleyse rutinde olanlar, bir şey üretmeyenler bu dönemde üretmek zorunda kalacaklar. Bakın burası çok önemli. Öyleyse fikir, tasarım, yaratım, her türlü diyelim ki e, üretimin müthiş bir şekilde gelişeceği, ilerleyeceği ve ilerleteceği bir dönemin başındayız. Ve tabii ki özellikle teknolojik sistemler, tüm elektronik, robotik ve bilgisayar çip sistemleri, haberleşme sistemlerinin gittikçe artacağı ve bunların tabii ki bir kargolanması ile ilgili, taşımacılığı ile ilgili işte kargosundan işte e, tüm o alt dallar, tüm bilgi ve bilginin yayılımı, eğitimi ama öğrenimi değil sadece. Gerçekten eğitimi işlerinin büyüyeceği, manevi eğitim sistemlerinin yenilenerek bakın. Yani eski bakış açıları değil. Yeni dünya gözüyle manevi sistemlerin ilerleşeceği ve yepyeni felsefelerin ama bu yepyeni bilgi akışları gelirken aralarında gerçekten hazmedemeyenler, bilgiyi doğru şekilde görüp okuyamayanlar için de bazı aldatıcı sistemlerle birlikte gelecek. Bol bol yani sahte peygamberler, dervişlerin, e, hesapta bilgelerin çeşitli şekillerde yetiştirilerek, yetişerek demiyorum, yetiştirilerek e, toplumu belli şekillerde yönlendirmeleri de sağlanacak hatta yapay zekaların yazacağı çeşitli kitapların, çeşitli bilgi sistemlerinin ve bazı manevi şahsiyetlerin taklit edilerek ama belli yollara sevk edeceği sizleri sistemler de sunulacak. Demek ki her biriniz maneviyatınızı ve imanınızı, doğru okuma sistemlerinizi geliştirdiğinizde ancak korunacağınız müthiş cicili bicili bilgilerin de durumların da size sunulabileceği haller gelecek. Mesela birçok kişi e, etikete, apolete ya da diyelim ki televizyonların ya da herhangi bir şeyin çok öne çıkardığı yerlerdeki kişilere e, mail edecek ve bunlar tarafından kandırılmalar çoğalacak. Fakat siz hayatı okumayı doğru şekilde biliyorsanız ki bununla ilgili hayatın matematiğin okumayla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunları okumayı biliyorsanız bir kişinin kelimelerinin ve ifadelerinin aslında ne anlattığını, o kişinin aslında nasıl bir halde olduğunu, kullandığı kelimelerden kişinin enerjisini, frekansını, idrak seviyesini okumayı öğrenerek de çözebileceksiniz. Ama sadece hani işin şovuna renkine bakanlarsa yanılabilecek. Asıl olanla taklit edileni ayırt edebilmemiz çok önemli. Çünkü e, holografik sistemler öyle size sanal gerçeklikler sunacak ki o gördüğünüzün gerçek mi yoksa sadece sanal yaratılmış bir holografik sistem mi olduğunu ayırt etmekte zorlanacaksınız. Ama aynı zamanda ilmi, manevi ve ruhsal sistemlerde de bunlar gerçekleşecek. Hatta bunların bir kısmı rüyalara bile taşınacak kadar ince titreşimli olabilecek. İşte bu sistemler içerisinde tabii ki insanlığın ve insanların tam kontrole geçebilmesiyle ilgili bazı eylemler gerçekleşecek ki burada para en önemli unsur. Yani parayı kontrol edebilen bir küresel yapı insanları kontrol edebilecek. Evet bugün belki gıdalarımızla e, ya da işte ülkelerin bazı durumlarını idare ederek insanlar yönlendirilip kontrol edilebiliyor görünse de, medya ile kontrol edilebiliyor görünse de ama eğer bir insanın parasını kontrol edebiliyorsan onun özgürlük alanını kontrol edebiliyorsun demektir ki işte bu zaman zarfı içerisinde de kağıt paraların ya da ulusal paraların, ulusal merkez bankalarının paralarının değişerek artık daha e, elektronik paralara geçilme dönemleri olacak. Fakat bu aradaki boşlukta değerli madenler, işte başta altın, gümüş gibi değerli taşlar bizleri kurtaracak olan önemli bir unsur. Yani e, belki sanal paran kilitlenmiş olabilir senin özgürlüğün kısıtlansın diye ama sen elindeki bir e, bir cumhuriyet altını ile gidip icabında bir köylüden e, istediğin bir ürünü alabilirsin. Ya da işte istediğin herhangi bir şeyi satın alabilmek için birkaç tane e, gümüş boncuk verebilirsin. Buna benzer bir şey düşünün ama bu dediklerim tabii ki daha ileriki yıllar içinde aynı zamanda. Ama bu geçişler kademeli bir şekilde dünyada oluyor ve olacak. Dünyada olurken tabii ki ülkemize dünyanın bir parçası olarak bazı şeyler Türkiye'de de olması muhtemel. Bunların hiçbir tanesine tabii bir korku ve endişe olarak değil, sadece bir manevra yeteneğiyle yöneterek bakın Arabanın içine gidiyoruz. Evet bir taş çıkmış olabilir. Taş çıktı diye korkmaya gerek var mı? Sadece direksiyonu çevirip önüne geçeceksiniz. Onun için dünyada da para sistemleri değişirken yani işte bugün e, rezerv paralar hangileri, e, çok güçlü gibi görünen paralar hangileri ya da bunlara bağlı bütün o para sistemlerinin de zaman içerisinde değişeceğini ve onların önemli gibi görünenlerin belli bir zaman sonra önemsizleştireceğini hatırlayın. Ama tabii ki bir şey eğer altı çekilecekse önce şişirilip kabartılıp yükseltilir. Ondan sonra altındaki çekilir. İşte o zamanları tabii ki uyanık bir şekilde takip etmeniz önemli. Burada şu en önemli nokta. Dışarıda bir şey oluyorsa sizin içinizde olan ve içinizdeki bir talepten dolayı oluyor birçoğunuz bu kapitalizm sisteminin çökmesini, yıkılmasını istemediniz mi? Bu dünyayı adaletsiz ya da işte gelir dengelerinin doğru bir şekilde olmadığını düşünerek değişsin bu sistem demediniz mi? Her birinizin aslında bu değişecek olan, değişim halinde olan para sisteminin altında bir imzanız var. Yani zaten sizin için hayırlı olacak ama o hayırlı olanın diyelim ki akışı sırasında ayağınızı sağlam yere basabilmeniz de çok önemli. Ve bu akış içerisinde de siz endişeye ya da korkuya, bir şeylerim gidiyor ya da değer kaybediyor endişesine eğer kapılırsanız da daha çok kayıp içinde olabilirsiniz. Burada bir manevi sır aktaralım. Siz aldığınıza, alacağınıza, kazancınıza ve kazanacaklarınıza odaklanın. Kaybedeceklerine, gidene odaklananlar için kayıp artacak. İşin sırrı burada. Bak benim param şöyle değer kaybetti, böyle gidiyor bilmem ne oraya odaklandı daha çok gidecek, daha çok gidecek, daha çok gidecek. benim bu işten kazancım ne? Evet, para değişirken, paraya bakış değişirken, dünyanın tüm bu sistemleri, paraya bağlı tüm alışveriş sistemleri değişirken ben bu işten nasıl kazanırım? Maddi ve manevi kazancınıza odaklanın. Ve hayalleriniz kazancın içerisinde gezinsin ve kazançla aynı zamanda bereketi çağırın. Çünkü ne kadar çok kazanırsanız kazanın, bereketi varsa birikim olur. Onun için o birikimden kaynaklarınızı çoğaltın. Kaynaklarınızın çoğalması ile ilgili hayaller, imajinasyonlar yapın. Diğer türlü hani yok yabancı paraların değerinin artması, azalması, işte bunlarla ilgili çeşitli spekülasyonlara kanmanız sizi kayba odaklandırarak yani ülkenin dahil, yaşadığın ülkenin dahil herhangi bir kaybı var diye odaklanmak bile sen de eğer o ülkenin içindeysen seni de aşağılara götürür. Evet, şimdi diyelim ki bir zamanlar e, Türkiye'de dövizin çok alçalıp indiği dönemler vardı ve birçok kişi o kaybettiklerine odaklanarak, aman şuralara buralara kaçarak çok büyük zararlar etmişti. Belli bir zaman sonra Türk lirasının hani döviz cinsinden eşit yüksek korunumu sağlandı ve insanlar şöyle zannettiler. Bak bizim paramız ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. E, o bütün kıymetli şirketler gitti. Değil mi? Yani burada her biriniz olanın en hayırlı olduğunu düşünün. Şu andaki bizi yöneten seçtiğimiz yöneticiler de bizim için en hayırlısını yapıyorlar. Ha oradakilerin iyisi vardır, kötüsü vardır, hizmet edeni vardır. Ama her birisi bütünsel olarak her birimizin siparişini yerine getiriyorlardır. Bunlarla ilgili doğru tespitler yapın, doğru okumalar yapın fakat şikayet yapmaktan uzak olun. Bakın. Olanı doğru okumak önemli. Baktın beğenmiyorsun bir dahaki sefer seçme. Fakat yargılayarak değil. Çünkü o senin bir ihtiyacın olduğunu hatırla. Tıpkı şu anda yaşadığımız olayların da bizim ihtiyacımız olduğunu hatırlamak gibi. Her biriniz dönüşüm istediniz. Ruha, maneviyata yönelmek istediniz. Maddenin tutsaklığından özgürleşmek istediniz. İşte gün bugün. Şimdi evet para, para olarak nitelendirdiğiniz maddenin enerji birimleri artık çok hızlanarak değişim sürecinde. Aslında bu süreç dediğim gibi 2017'de başlamış bir süreçti. Daha evvelden 2008 yılında aktarılan zannediyorum e, bu krizler başlamadan bir iki hafta evvel bir aktarım olmuştu. Orada şöyle deniliyordu. Bugüne kadar sadece paranın peşinde koşup parayla zenginleşenler için artık enerji değişiyor. Ruhu ve maneviyatı almak isteyenler belki de maddi zenginlikleri bugüne kadar kendilerinden uzağa koymuşlardı. Ama şimdi manevi zenginlikleri yakalayanlar maddi zenginlikleri de hayatlarına davet edebilecekler. Bakın. Onun için maddi ve manevi zenginlikleri dengeli bir şekilde hayatınıza sipariş verin. Ne sadece maddi ne sadece manevi. Ne sadece ruh ne sadece dünya. İkisini de bir kumaş düşünün. Siyah ve beyaz ipliklerden oluşuyor. Birisi ruh, birisi madde. İşte o ruhun da maddenin de siyah ve beyaz ipliklerin birlikte dokuduğu çok tatlı ve güzel bir kumaş gibi görün. Biz hem bedenimiz, hem dünyamız, hem hayatımız işte ruhun ve maddenin birlikte oluşturduğu güzel bir kumaşız. Onun için ruhsal ve maddesel zenginliklerin yani bir taraftan nefesinizin, hayattan alacağınız tatlarınızın gücü ve kuvveti olsun. Bir tarafta da maddenin size sunulan imkanlarını doğru ve konforlu bir şekilde yaşayabilmek için, ruhunuzu daha iyi tekamül ettirebilmek için paranın da gücü siparişiniz olsun. Bu değişen ve gelişen dünyamız bize huzur versin, güzellikler sunsun ve biz bunları kısmete çevirelim. Hoşçakalın.